nandito na tayo ngayon sa daanan at malapit na tayo ngayon sa Ambassador Bridge ang current location natin is nandito na tayo sa Detroit, Michigan about 13 miles malapit lapit na tayo Tagal na rin akong hindi nakarating dito mga kaibigan eh. Almost almost one year na. Nasa kabilang uh, company pa tayo. Doon sa previously, yung mga nakasubaybay sa video vlog natin, uh, doon pa tayo sa kabila. Ito yung mga pinupuntahan natin dati. Good thing kasi hindi masyadong matraffic ngayon mga kaibigan eh. Wow! Minsan dito, sobrang traffic din dito matindi rin dito eh mababa rin yung mga ano rito eh yung mga tulay na 14.5 inch 14 feet and 5 inches sa atin 13 lang eh hindi, hindi pare-parehas tignan yung mga ano niya 14 feet 11 inch Detroit, sabi niya. Yes! Guys ha, uh, stroll na naman tayo rito ha. Ah. Dito na naman tayo sa uh, Detroit, Michigan. Mm. Ambassador Bridge, eh, matagal ko nang hindi narating yun. Kasi before, yung sa mga previous video ko, may construction doon. Sana tapos na para kahit papano eh, maluwag-luwag na. Dito eh, isa rin sa pinaka ano mga kaibigan eh, pinaka crowded na lugar dito sa Canada yung ah, Ontario dito tayo ngayon papasok sa Ontario at dito tayo ngayon sa Detroit, Michigan dadaan tayo ng Ambassador Bridge which is nandun yung border lapit-lapit na tayo sa ano dito sa Pasador Bridge In a keep to the right on I-75 South i and then keep to the left in 0.4 miles. Yes. kaibigan ha, kitang kita natin bridge to Canada malaking sign sa taas from keep to the left on bridge to Canada and then keep to the right in 0.4 miles yeah na guys bridge to Canada Ito mukhang marami at ang ano ay mahaba na naman ang pila mga kaibigan In a quarter mile, keep to the right on 192B, which to Canada. Mahaba ang pila. Must exit USA. keep to the right on exit 192B, bridge to Canada. Bridge to Canada. Yun. Nakausanta, no? Ayan guys ha, kita-kita na natin yung bridge of Canada, andun na. Yung dalawang malalaki road. Ang uh, sa taas niya ay Ambassador Bridge. Pati dito sa da, no? budget only. batang gustong sumingit doon. Na ako, pasisingitin niya. Pinasingit, pinasingit. Wow! Ito yung ano mga kaibigan, no? Ito yung uh, parang uh, uh, ano ngayon? Parang nagiging abala sa mga tracker ngayon eh, itong itong ganito. Ewan ko bakit. Noong mga previously, hindi naman mula nung nagkaroon ng ano, hindi naman siya nagka ano eh. Hindi naman ganito eh. Mula nung nagkaroon ng epidemya, hindi naman ganito eh. Sisingitin nyo dyan. Ayaw nilang ano, meron ba doon na iba pang kotse? mga singitero <laughs> okay sa Bridge of Canada ha ah. approaching destination in 1.5 miles ahead. Yes. Marami ring mga dumi dyan sa karsada rito. Katulad to, makikita nyo, merong ano yata ron, meron yatang nag squatter din dun sa, dun oh, may, may squatter, is, is, is, ano, squat, is, malik na squatter yata ang tawag yan. malit na squatter. usap pagong usap pagong tayo ngayon usap pagong dikdikan eh oh dagsa ang truck dagsa dagsa ang truck tapos para pa yata nga uh, dito gumulong may, may gumulong pa rito eh kawawa naman paano kaya nangyari dyan may gumulong mga kaibigan Thanks! Heck yeah. Oh my God! Oh my God, mga kaibigan, oh. Meron pang gumulaw. Kalat ang mga kapulisan, guys. Ha, mga kaibigan, ha, meron pang gumulong dyan. Kitang-kita natin, ha. Oh my God! Sabi nung uh, nandoon Sabi nung uh, si sir na nandoon na pinagtarungan natin eh he took the turn uh, so quick. So yan ang nangyari. Yan. nangyayari talaga yung mga kaibigan kasi kapag ka ano eh kapag ka mabilis ka sa kurbada kahit hindi yan ano ha ah, kahit hindi yan na uh, kahit hindi yan na uh, nag snow pag mabilis ka sa kurbada lalo na yung momentum mo yung load mo loaded ka kukurba yung tractor mo yung uh, trailer mo diretsong ganyan parang mayroon siyang momentum yun ang magtutulong sa'yo salamat nga siya kasi may barikada dun sa kabila kasi kung walang barikada dun sa kabila ang mangyayari niyan na jackknife pa siya marami maraming ano ang kaysa ah, kaya ingat-ingat lang sa pagdadrive o finally aakyat na rin tayo ng uh, Bridge of Canada Yes! Oh, wow. kaya binubuse-busena ng mga to busena kayo ng busena eh kahit naman anong gawin natin hindi rin tayo makakausad sa ganitong patinding traffic busena kayo ng busena wala rin namang wala rin naman kayong magagawa tapos pare-parehas naman tayong ganito mm. Yan guys binuhay ko lahat ang aking camera ha ah dito sa loob, dito sa left side ko, at saka dito sa right side ko. Uh, sa mga nag-request, andyan lahat yung mga camera ko sa labas ng, uh, ng truck. Hmm? Ano nga nga binubusin? Police ba yun? Wow! <laughs> busena ng busena. Naroon din kasi isang uh, truck doon guys na hindi naman siya kasi dapat dito sa left, left na line niya dito sa harapan oh. Inaasok niya. Eh yung dalawang linya lang nandito sa harap lang ang ano, pwede. Ayan, nakikita yung uh, ano doon, paangat doon. Yung bridge na papapuntang ganon. Ito na yata yung pinaka-bising ano eh, bising uh, ah, ano mga kaibigan. Pinaka-bising uh, ah, hmm? the BCS sabi nga niya BCS border kawawa naman Ah, mga kaibigan, nakita nyo hanggang doon sa pinakadulo doon sa pinakatuktok doon oh nakikita nyo nga uh, ano doon hanggang doon yan yung mga truck pila pila pila pila tayo marami pang paparating cambio rito mga kaibigan oh. ang gandam ng view mga kaibigan wow pero yatang aberya rito sa kabila Guys ha, dito tayo sa Ambassador Bridge ha. Nakita nyo naman mga kaibigan, Ambassador Bridge to ha. Ito na yung pinaka-busy mga kaibigan. Busy uh, border dito sa uh, Canada. Ito Ambassador Bridge. Mula doon kaganina hanggang dito. Kung uh, kikwintahin ko kung ilang oras ako tawa kasi siguro mga uh, isang uh, isang uh, ano na yan Isang oras mahigit na yan. Wow! Ganda oh. Ganda ng view. Kaso alam ko may, may drone ka rito, pag nalaglag yan ay alangan lalanguin mo pa. Worth $1,000 dollars na drone. Lalanguin mo pa kaya yon? I don't think so. Wow! ha ha ha ha nakarating na tayo sa ating pupuntahan. Let's go guys! pag niya, ang tagal naman niya pasukin. One lane na pala rito. Crossing border, entering Ontario. Yes, we are now in Ontario mga kaibigan Pero not officially in Ontario kasi Hindi pa tayo nakakapagpa-scan ng ating ano doon Hindi pa tayo nakakapag-scan ng ating ACE manifest Hindi pa tayo dumadaan mismo doon sa pinaka-boot nila finally sa mahabang uh, pagkiki ano natin karating din tayo rito sa ano sa border mismo dito sa pinaka border na magmas lang tayo ay sa tandaan nyo ha ito na yung pinaka busy ano ha busiest na na border dito sa sa Canada yung pagpasok ng Canada hindi ko lang sigurado kung yung paglabas ng uh, ng Canada papuntang US kung matindi rin ang pilan dyan hindi ako sigurado sinabot ako rito ng siyam-siyam eh Siguro mga isa't kalating oras. Tapos yung usad parang pagong pa. Yun, sa wakas, naka ano rin, naka, naka move na rin. Tagal ha? Ah. Reviewin lang natin, oh. as usual, ang uh, papeles natin, Ace Manifest at itong uh, Canadian passport natin magkasama lagi yan abot na lang natin sa boat yes! pag mas tayo mas yes! Ah, dahil sa tagal mga kaibigan ng pagpunta natin dito malamang maraming itatanong sa atin ngayon Ito wala nang cut-cut, hindi ko na ikakat itong ano mga kaibigan. Yun talaga yung ka, itong video natin ito, i-edit ko lang, i-arrange ko lang kung saan yung magandang view. At yun ang ipapakita natin. Kasi dalawang camera guys, ang nasa labas. Nasa right side ko, tsaka nasa left side ko. Sir ko. Where do you live, sir? Winnipeg, Manitoba. Uh, eh. ah, since the third. And I went into Grand Forks, Owatonna, Minnesota, and Plymouth, Minnesota. Pick up in uh, Muscatine, uh, Iowa. Okay. Did you fire or receive anything? No, ma'am, no. is busy today. Yeah, it is busy, super busy. Thank you. Officially, we are now again in Canada. Nasa Canada na ulit tayo. Yung uh, isang ano ko, yung isang GoPro ko rito sa my left side ko, wala na. Namatay na, napuno na yung SD card niya. Ubus na. <laughs> Ah, mga kaibigan, na, nakita niyo yung pinaka-busing uh, uh, ano rito sa Canada BCS sabi nga nila BCS uh, ah, border Porto Bintre dito sa Canada at you guys hanggang sa muli na peace up bye Lakay Pinoy Tracker